y es el killer con el dancer. El güero Díaz en los coros. Locos, locos, representando siempre el barrio hip hop mexicano. Y locos, locos, representando. mexicano. Llegó el día que tengo tanto que decir Como una copa de pino, la vida es tan frágil Mis ideas contagio, como un virus naufragio Por el mar abierto, buscando un paraíso perpléjico Hasta toparme con tierra, eso siempre presagio Es práctico, les platico mi vida desde el ático Soy el killer entrando en sus sueños lunáticos No es físico, solamente matemático Sumando, no restando, tan táctico Magnético, loco, soy homie Llegando a ser mi destino me encuentro con mi calvario Cayendo en espiral hacia el subterráneo Y no llego a Roma solamente caminando La zona roja arde y explota como bomba Mi rima no es comedia, no es una broma No te voy a escuchar porque lo que bien se aprende no se olvida Te lo enseñaron en la escuela el cambio verdadero no lo dio Obrador, pero lo daré yo Porque ya estamos como Venezuela La secuela que circula en tu del karma cabalístico Es tan crudada la realidad No sigo esta instrumental Porque las personas no respetan mi privacidad En la actualidad solamente descenso La locura defiende tu postura Estas rimas vienen desde el paraíso Imprudencia pura rimas gordas Se nota desde la esencia Un hueso roto los dejo en ortopedia y en las batallas como un trailer Mis barras los atropella Incendio lápiz con mi arte es mi día a día Y en las calles mi gente no se mete porque se nota mi malía Reconocido como tatuador, ahora como rapper En parte, en parte, haciendo arte Ahora barras asombrosas como op Y pienso, nací para esto cuando agarro mi máquina de tatuar No soy de plástico, de puro acero mi carnal me presento, soy el güero Nacido del inframundo del 2004, perro Cubo, cubo, la pista se prendió con el killer Simón Armamos la conexión, Simón ya se hizo, ey, ey Mi flaca siempre me está cuidando En las buenas y en las malas siempre me está acompañando No me señales si no me conoce mi parce Que yo hablo pura realidad, realidad de calle, ey ¿Cómo quieres que te explique que mi vida es perra? Que mi vida ha vivido en la miseria Hip hop clan pa' todos mis guerrilleros Es el pinche güero Cubo, hubo perro, eh, ya, papá Locos, locos, representando Siempre el barrio, hip hop mexicano Y locos, locos, representando Siempre el barrio, hip hop mexicano bajo de su avión Pa' que quede bien en claro que sigo siendo el patrón Porque no bajo mirada y siempre la atoro al trompón Soy un hijo de la verga y la calle me dio este don A ah, cabrón yo ya los hacía muertos Antes me tiraban y hoy vienen a mis conciertos Cierto Ahorita que me acuerdo, váyanse a la verga junto con todos los puercos, mecos Solo tiran sin saber que si me retan puñetas seguro van a perder Porque yo cargo más pilas que la pinche Duracel Y por más que lo deseen nunca me verán caer, güey yo siempre he sido honesto y para ser honesto no me quitarán el puesto Por ahí dicen que la verga yo me siento Pero no me siento, soy la verga y lo demuestro <laughs> Obvio wey, aquí somos la verga ese Es el dancer con el killer dice, De un tiempo para acá mi cartera está forrada Por cada letra buena y cada línea pintada Siempre con ropa negra y cadena plateada Camino por las calles sin que me acompleje nada Y nada de lo que cargo ha sido de Robin Todo me lo gano gracias a Dios y a mi hobby Alcanza pa' comer, pa' mi renta y unos lujos Obtenidos con sudor, no como otros putos, punto Voy a dejárselos en claro Si pude destacar aún siendo humilde y vago Pues la vida mala a mí siempre me ha enseñado Que aquí nunca se frunce, aquí siempre nos calamos Ya, aquí siempre nos calamos ese Ya, por la Rifa 2021, güey Dice, yo Pura buena crema <laughs>